Thank you. 下吧，还没好。妈妈，这个要你要的。在干嘛？不要这样子。那你不要吃了。 那上课，在上课，在上课。一直在附送他几个？